Я разложен на, на G7, ну, чуть-чуть дальше речки. Ты меня видишь? Я слышу. А, вот у тебя вижу. <laughs> У тебя только голова торчала из воды. Я даже слышу дело. <laughs> Сейчас выстрели один раз. Ты пизду, как я не попал. Ну! Блин. <laughs> Зачем мне это сказал? Догадай. Я думаю, Вов, блять, кто еще? Кто еще может зайти? Блядь, как можно было промахнуться в упор? Митральеры, ажутать ему! Нихуя, Андрей там. Андрей, не лезь, Андрей! Блядь, я случайно Морозного убил, извини! Случайно? Блядь! Ан... Ну ты бишь ты от меня, сука! Вот тоже... Да как? Блядь, ты хоть Андрей... ранил, нет? Осталось 10 HP. Много попал. Блять. Вот, Андрей, я видел эту ситуацию, вижу там внутри двое. Только я начинаю гранату кидать, меня убивают, я не успеваю кинуть. Бля, так обидно было. Но ну, я Морозного забрал. Там бы так сейчас залетело Я практически Олега забрал, но ну, видишь, попал ему в ногу, блядь. Да я бы тоже сейчас там, блин, с 2х был. Андрюш, ну... Ну шо ж ты? Ну, блядь, ну не хватило. Олег, не отыграл, Андрюш, не отыграл, поэтому я умер, блядь. блять я, я Йоку он с него с бинокля, ему внук длину, блядь, подлетел. Ой. Не понял. Нихуя вас тут. Я ноги не брал. понял, Коля. Так, всем занять оборону на центр. Андрей, Андрей выбежал на тебя. Андрей, я ног не чувствую. Андрюша, их у тебя нет, Да как? Ты две пули, блядь, морозный, ты да, чё, блядь? Да, да, да, да. Он вообще охуевший, я тебе говорю, он охуевший Бабки внук, блядь, его надо пиздить, блядь. <laughs> Блять, Рэмбо комнатный, просто, блять, две пули в ноги всадил ему вообще больно. Джон, ты э, в руку мне пристрелил э, и только а, один, э, Да, он пристрелил тебя в руку, и он взял гашетку и так, тебя убил. Так я тебе потом еще второй раз садил. Даже не выронил оружие. А он просто это ту ту ту ту ту Да, да, да, так он еще с реально выбежит. ту ту ту ту На холме Олег говорит. ту ту ту Northwest. Northwest, thank you. Да-да, вот именно так. Андрюха, двое к тебе поднимается уже. А смотри на Смотри когда поднимаешься. Жду их. Блять. Андрей, позицион position Позицион Position <laughs> <laughs> а, а, Ахтунг, ахтунг, позицион compromised, да. Олег Ебать, трахнут, чуть повторяю, репит, Олег трахнут. А, Тут там... не принял, Андрей, повторите, пожалуйста, Олег трахнут, да, да? Так, точно. Принимаются координаты Азиму 220. и прямо на холме. Нихуя! Да. Андрей, я тут, я, тут просто на похуй через танки прошел, вообще пофиг. Два танка есть. Выглядывай сейчас. Ты вообще это какой, нормальный, Блядь, нет? меня палят, Андрюха, ну, а Андрюха. Прием, прием, блядь. Ты мне говоришь, а где тебя палит? А? я подожду, они в бревнах, они в бревнах слева. Меня морозные оттрахнули. Они в бревнах слева. У меня нет в жопе, блядь. Блядь. А что еще в жопе? За маршруткой. Какой целью интересуешься? Блять, ну кто-нибудь, кто-нибудь, сука, меня, меня никто не прикроет, да, Андрюха, блять, они слева, вот бежишь. Я бегу, бегу, бегу, бегу. Сейчас они прямо туда, прямо туда, прямо туда, прямо туда. Не вижу. Сука. Я никак не Они прям за холмом там были? Да, блядь, говорю же, где бревна, ёб твою мать. Там дохуя человек. Ох, ебать. Не сказал. Э. Пойдем сейчас со мной. А ты убил, да? Он как раз... Да придумай это, да? пожалуйста. Сука, кто, блядь, канал блядь? Кажется, я вижу Морозного. Сейчас будет еще залп. Андрей в домах там подвигают. Дом, Баксис, Баксис, прикрывай. Плохо вижу, там деревья. Там три человека. Что это? Там четыре, блядь. Я прикрою, если увижу кого-нибудь. Да. Лево, слева, в, сам, в самом боку, короче. Это, походу, Сашка прибежал туда. Нет, там, скорее не всего, там, скорее всего, Морозный. Думаешь? Нет, Морозная только что убил. Морозная там... Морозная а, это убил. Александр, да. Я вас видел там тоже. Я вас тоже. У вас там нормально видно сверху. Пусть не попал. Андрюх, Потому ничего что... пока не вижу. Потому что ты игра говно. Ну они в деревне. Mission Impossible. Кибату скидывают повторно. Привет. Сука. Привет, тут тут тут. Ах вы, блядь, Андрей, деревне завелись. Меня отрахнули, Андрюш, я ничем тебе не могу помочь. Я кривой не могу Они попасть. взяли, ну, кстати, слышишь, ну. они взяли. Фулбэк! Фулбэк! Аллах, блядь! Центр ДП, все фулбэк, блядь. Ебать, там прям на мосту. А, Почему а, нет, оставить, это я что-то, блядь, по стене перепутал. Немецкий танк на мосту, блядь, Сделайте хоть что-то. Блядь, точку быстрее, ее отхватывают жестко. Я на точке, я на точке. И Морозный тоже на точке. А где конкретно? Где-то на центре. Я короче не понял где. Где-то он с центра меня трахнул. Морозный. А да? мороз. Лови. Ай, блядь, ну ладно, эти. тебе Блять, Андрюха! Молодец. Я только после момента убил. Я тебе хотел но он скачил. На точку зайдите, ребят. Ух ты ж, блядь, крысиный. Я морозно убил, там Олег. Если Ну, на точку. Пути. Андрюха, внизу, внизу Олег, есть один человек. Ты пугаешь меня? Вот это что за хуйня шевелится? Вот это что за хуйня шевелится? Ой, батя, Подальше. А, это Штрупи был, это батя Штрупи убил. Я стрелял по Штрупи. Как сказать? Две сосны. Попал. Как? Так, зачем продолжай точно? Андрюш, говоришь, что ты виноват, пинг. Да нет. Тут, к сожалению, к сожалению, пинг не виноват. О, посмотрите на мой пинг, пацаны, побыстрее на мой пинг посмотреть. Я тебе говорю. Блять, мне так нравится, когда Ну, короче, ну, под гранату. водой, походу, прям под, ли... под листвой. Да, вот. на тебя так нехотя улетает еще, да? попал, ты мне попал. А? Ты мне попал. Попал? Ну хорошо, <laughs> мне полегче стало. Руку. Конечно, хорош. Морозный, он, он, он там выдрачивает. Так я знаю, так прикол в том, что в него, блин, не попал, типа. я видел. Морозный а. хуй попадешь? Подальше, Дринович. Так, кстати, близко. А, это ты, наверное, шел. Торт на 30. Там сидит. Да я понимаю, ну. я понимаю. Я ничего не могу сделать, вообще ничего. Ебать, <laughs> блядь! Как? Как с пингом 700? Как я смог его на бегу убить, блядь? <laughs> Я просто на шару выставил. Ой, Матеуш, это тебе месть, короче. <laughs> Ой, бля. В воде плавает крокодил. Прекрасный вестник. Крокодил в воде. Э, дуже дякую. Ой, там, там еще в деревьях. Олег, он был в деревьях, а там Олег, блядь, меня, блядь, лагануло, там я бук, застрял бук, <laughs> в бревнах. Сейчас попробую его. Ой, они пройдут, блядь. Раньше какой-то чувак. Вытукинт. Ну, он, по-моему, не очень-то. Да, за кучку А что у нас? Ха-ха, мы все в одной команде собрались. Ну да, поэтому дисбаланс. Абсолютнейший дисбаланс. Нет ну. никого дисбаланса. Олег, видишь, да, там вдалеке за Да. Попробую На карте, кстати, не показано. А там кто? Потому что их а там Бакис, а. Спартан и Квитковский. А вот там, сука. И Скотти Ростом. И все, больше никого нет. Ай, ай-яй-яй. Хорошо насаживай. Этот сред, Олег, потешь? Пойдешь, да, да, да. он меня не видит. Здравствуйте, можно блин, Я вижу справа, э, а, сзади, сзади, все убил. Ой, там брат что-то говорил. <laughs> Останавливаю, как могли. Так, подавай, я на Слева в елку с визгаром поваленная. Одного убил, хорош. это вдалеке бежал. А, тебя убили, что ли? Да. Кого чисто пока? Это пулемет работает. Мне кажется, не полет второго, так как там. Сашу там без физгард Да, я баки И они глубоко слева проходят, ребята. Кто там есть? Глубоко слева. Э, справа Тут антисемиты, за, я справа за бревном бегут. Один бежит, второй. бегут справа вижу, за бревном. Попал. Убил одного. Один дороги где-то. Да, да, ползет у дороги справа за кустами. За кустами. За Калишникова алкай. Олег, видишь, да? А, нет. Вроде. А кто стреляет с пулемета? А, на дороге все убил. А, это ты, Олег, все-таки был. Ой, меня сейчас убили. по тактике. Да, меня убили. А, там сквир. Сквир в мишках. Да, Это был выдох. Я прям выглядываю на после такой отряд. Шут истреблен. Все, захватили, да? Угу. А не отхват ему? Нет. Э. Чисто разрандомил просто окошко от бедра. Смотрел вверх. Как-то минометчик испарился странно. Текстура попала, один это. А, а один минометчик. Я, думал, его убили. Короче, раскладывается у нас морозный. По нему стреляют, он так раскладанный спокойно катится просто. Да, да, да, да. Я сейчас я вижу. Вот как это получилось? Как так вообще получилось-то? Граната пошла. Я дырежу А он спися убил. И не только себя. Что за херня, ло, блин? Я смотрю, стреляю, что за прикол, что это было? Красиво, конечно. Я все равно его Да. Еще раз. Еще раз. Оба. Отлично. Граната. Не надо, не надо, не надо. Прямо за домом, осторожно. Граната. Ай, да хорош. За деревом. <laughs> Честно, ты мне ноги отстрелял, я не мог двигаться. О, в кого-то попало. Хат О а, блядь! Ах, хитрожопый. Пойдешь? Ну, Последний, а. кстати. Это граната. Опять я подлетел. А, О. Да, блядь, вы, да, сука, вы, ты, да ку, блядь, то он высовывается, тут... Кто вовремя вернулся? А я как понял, что на точку кто-то зашел, значит, надо сразу повернуться. <laughs> Теперь осталось самое сложное, это The Village. А просто Village. Ау. Да, что за окопы, я не понял. Бегай, бегай по окопам. За мной уже Олег, там, там есть какая-то движуха, а, а Рок. А, Олег, Все справа есть. Кого-то убил, там где-то кто-то еще есть. Да, есть. Это... Я, короче, только с автоматом могу играть, блядь, сегодня. Хорош. Так отлетел жестко. Да, что точнее. Мне пиздец. А мешок. Ой, это Блин. красиво. А, ты Ля... Олег был, я Я никого не видел, я за кустами был. Да проебали. Тут очень далеко. Да что? Ну так нечестно, ну в Бля, так бы захватили бы еще. Давай, Мороз, не, не пались дадим инфу. <laughs> Это же... Я в него пытался попасть, а ты был. А, я... Ай, да, блядь. Ну, я скайп подрезал. <laughs> Я елку подрезал, а ты скайп. Слишком много на карте. У нас было ровно.